mana bunaqa hayot kechirayotgan yoshlar bor nikohga yengil yelpi mayli uni olish ayb emas lekin abdurahmon ibn af roziyallohu anhu aytdilarku to'g'rimi o'y uylan xushbo'yliklar bilan chiroyli ey abdurahmon sanga nima bo'ldi dedilar ey ollohning rasuli bir danakdek tillo berib mahr berib bir ansoriya ayolga juvonga uylandim deganlarida ey abdurahmon qiz bolaga uylansang bo'lmasmidi ey abdurahmon nimaga qiz bolaga uylanmading a qiz bolalar yo'qmidi ey abdurahmon qiz bolaga uylanganingda san uni o'ynatarding u sani o'ynatardi deganlar Rasululloh kimga uylanishlikni afzal ekanligini ko'rsatdilar. Imom G'azoliy rahmatullohi alayh ayollar 3 turlik bo'ladi deganlar. birinchisi sani faqat foydangga bo'lgan ayollar ikkinchisi faqat zani sani zararingga bo'lgan ayollar uchinchisi yo foydangga yo zararingga bo'lgan ayollar sanga foydali bo'lgan ayol birinchi ko'z ko'rib ochib ko'rib nikohingga olgan birinchi bokira qiz holatda olgan ayolingdir dedilar dunyoda boshingga yaxshilik kelsa xursand bo'ladigan boshingga g'am kelsa haqiqiy san bilan g'am chekadigan ayoling mana shu dedilar hozircha yoshlar haydayapti ayolni ko'z ochib ko'rgan kelinni bir oy ikki oy uch oyda haydayaptida uni o'rniga boshqasini olyaptida keyin ko'z yosh qilib o'tiribdi voy onamlar mani hayotimga aralashmaganda avvalgi xotinimni o'zi yaxshi edi onamlar shuni quritasan dedi haydadim mana balozga yo'liqdim deb ko'z yosh qilib yurgan yigitlar qancha ikkinchisi faqat sani zararingga bo'lgan ayollar dedilar bu kim desa birovi turmushga chiqqan undan bolalar ko'rgan eri o'lgan yoki eridan ajragandan keyin iddatdan keyin sanga tekkan ayoldir dedilar u sani topganingni yeydi san qurgan uyda yashaydi san olib berganni kiyadi agar o'lib qolsang avvalgi erini nomini aytib yig'laydi degan ekan kerakmish sizga ismiz abdurahimda o'luvdingiz voy mamaraym akamni xudo rahmat qilsin yaxshi edi deb yig'lasa qandoq holat bu xudo asrasin bu musibatku fojiayu bu sani foydangga yo zararingga bo'lgan ayol birovga tekkan yillar yashagan farzand ko'rmagan farzand ko'rmaganligi uchun ajrashgan yoki eri o'lgan iddadan keyin sanga tekkan ayoldir agar san avvalgi eridan yaxshi bo'lsang san uchun yaxshi san avvalgi eridan yomon bo'lsang san uchun yomondir deganlar qarang qancha ta'limotlar bor bizni oilali bo'lib oilada baxt topishligim uchun hali bu misqolcha ham emas aytilayotgan gap milliarddan misqolcha ham emas dengizdan zarra ham emas ha bundan buyog'da qancha bizlarni hayotimizga aralashiga yo'l ko'rsatadigan oyatlar hadislar turib avliyolarni hayotiy qissalari turib amallari turib bizlar qanaqa qilib ko'rkorona yashashligimiz qana qilib o'zimizni xayolimizga kelgan narsa bilan oyna qurib xayolimizga kelgan narsani qilishligimiz mumkin to'rtta narsa borki payg'ambarlarni barcha payg'ambarlarni sunnatlarini o'rganganlar birinchisi hayo deganlar bugun bizda hayo bormi hayo bormi hayo uyat bormi erkak ayol musulmonda hayo qolgani yo'qmi ko'tarilib ketdiyu hayoliga insonlar bor alhamdulillah o'tirib ko'rganingiz o'zida mazza qilasiz har tomonlama o'zini tutib olgan ularni jim o'tirishligini o'zi sizga bir salobat hosil qilib qo'yadi o'shani oldida shundoq bir narsa deyishlikka jur'atingiz yetmaydi shundoq hayoliy insonlar bor ulug'lardan qori olim ustozlardan qanchalik hayoliylar bor yosh yosh yigitlar bor hayoliy bo'lib yurgan yigitlar bor hayoliy qizlar bor lekin aksariyat bu fazilatdan bebahrayu axir bu payg'ambarlarni sunnati ekanku hayoling bo'lsak bu payg'ambarlarni sunnatiga amal qilgan inson bo'lar ekanmizu ikkinchisi xushbo'ylik dedilar ba'zi joylarga boramiz ehsonlarda xonadon shakllarda o'tiramiz yonimizda yetmish yetmish beshga chiqqan qariyalar oldimizda o'tiradi butun vujudidan kechirasizlari qo'pol bo'lsa siydiknikidan anqib turadi o'tirgan joyini cho'qqisida o'tirganday bo'lasiz qani bu farzandi qani buni qani buni ayoli buni qizlari buni kelini qani qaramaydimi buni bir loaqal uni kelayotgan hidni farzandi hidni sezmayaptimi nega otaga beparvo shundoq holatlarda xonadonlarga borib qolyapmiz to'shakka mixlanib qolgan otalar farzandlar shunaqangi qarayapti olloh rozi bo'lsin gap yuqtirmayapti yotgan xonadonida muattar hidlar xushbo'yliklar hech bir odamni xafa qiladigan holat bu yo'q desa aksariyat holatlarda o'sha otasi bemor bo'lib onasi bemor bo'lib yotgan xonadon uy xonani ichi molxonadan battar haligi больницада kiyadigan maskani kiysangiz ham foyda bermaydi o'sha nimaka butun kayfiyatingizni buzadigan holatda axlatiga qorishayotibdi bu qaramaydimi ayol farzandlar cho'miltirib qo'ymaydimi otani sanoqli odam bor oramizda otamizni bir haftada bir marta cho'miltirib qo'yadigan bir birodarimiz bor hoji shunaqa bir qiyinchilikda hayot kechirardi yig'lab aytyapti dadamlarni ko'ruvdingiz dadamlar o'tib ketdilar dadamlar o'sha oyoq qo'llar hammomga olib kirib o'tqizib qo'yib shampunlab sovullab shunaqangicha oyoqlarini mana bu yelkamga qo'yib olib turib stolga o'tqizib olib oyoqlarini orasiga o'tirib shunaqa massaj qilib cho'miltirib hun hun yig'laydilar bolam turpoq olsang oltin bo'lsin bolam umring uzoq bo'lsin bolam kamlik ko'rma bolam xudoga topshirdim manga qilayotgan xizmatlaringdan roziman farzandlaringdan qaytmaguncha dunyodan o'tma bolam deb duo qilaverdi qilaverdi otam o'tib ketdilar alhamdulillah onamlarni olib borib hajga bordim yaxshi mana katta uchastka qildim yangi moshina oldim dehqonchilik qilaman pomidor ekaman gektar gektar yonimda dehqonchilik qilayotgan sheriklarimni pomidori gullashga yetib yetmasdan qurib qoldi mana kechkuz hozir borsam ellik yashlik pomidor teraman dalamdan man dori ham chekkanim yo'q boshqa ham qilganim yo'q sheriklarim ey san nima qilding bu pomidorga nima qilib sepding nega bizniki qurib qoldi saniki haligacha hosil beryapti nima qilding desam man otamni duosini oldim deyman deydi qiling shu ishni bitmay turgan ishingiz bitmasa niyat qilgan ishingizga yetolmasangiz mana mana nima desasiz nima qilsa qiling ollohni va'dasi bor bunda birodarlar nima qilsak qilaylik duosini olaylik kechagina namanganda bo'ldim yoshgina olloh rozi bo'lsin muhammad bobur degan yigit ekan man bir ko'rishmoqchi edim toshkentga bormoqchi edim duoyingizni olmoqchi edim qayerga borsam man o'zim vodiyga yuryapman ertaga andijonga boraman qaytishda namanganga kiraman shu yerda ko'risha qolaylik ukajon deb shu yerda ko'rishdik shunaqa bir chiroyli bola misrga o'qishga ketayotgan ekan duo qiling deb yig'layapti yolg'iz o'g'il ekan bitta singlisi bor ekan o'sha inson deyaptiki qora aka mani duo qiling bir belarus insonni musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldim shu inson mani sababimdan musulmon bo'ldi deyapti man uni da'vat qilganim yo'q oyat aytganim yo'q hadis aytganim yo'q a undoq qilsa qandoq buni musulmon bo'lishiga sabab bo'lding biz bilan u hamkor bo'lib ishlaydi biz bilan birga ish qiladi bordi keldimiz bor ish yuzasidan mani hovlimga kelgan paytda man hovlida onamlarni oyoqlarini o'pib turayotganimni ko'rdi mandan so'radi ey san nimaga onangni oyog'ini o'pyapsan desa bizda ona shundoq qadrlanadi onani oyog'i o'pilishligi kerak deb shatta qo'limdan ushlab ukam manga islomni o'rgatman musulmon bo'la musulmon bo'lardi deydi shu kunda bo'layotgan narsa bu bir yigitni qarang g'ayr onasiga qilayotgan mehri ikkinchi bir insonni qalbini o'rtatib yuboryapti onangizni oyog'ini o'ping onasi yo'qlab dog' demasa keyin gapiring qiling shuni bu qiladigan ishku axir kecha aksariyatimiz pampers nimaligini ko'rmasdan pampers kiymasdan o'tgan insonlar bizu onani ko'rganmisiz bolasini tagini yuvib o'sha axlatini changallab yuvib tozalab bo'lgandan keyin bolani dumbasidan o'pib parvardigor shundoq ne'matni manga berding sanga hamdar bo'lsin dumbamizni o'puvdiku bugun shu oyoq to'qqiz oy to'qqiz kun ko'targan butun umrini bizga fido qilayotgan onani oyog'iga endi uyalamizmi kechagina bir nechta yigitlar aytyapti shu gapni gapirsam yuzlaridan peshonalaridan o'pyapmanu lekin qo'lidan o'pib jur'at qilolmayapman deyapti qarang bu qandoq bu qandoq gap bu nega jur'atingiz yetmaydi nega nimaga yetmayapti nima kam ayolingiz ko'rsin sizni onangizni oyog'ini o'payotganligingizni qo'lini o'payotganligingizni ko'rsin Allohga qasam nikohingizdagi xotiningiz agar onangizga bir tik qarab qo'ysa keyin buni qila olmaydi chunki farzand onani oyog'ini o'pib turibdimi kelin hech qachon qaynaniga qarshi gapira olmaydi qarshi ish qila olmaydi o'zi hamma rasochilikni o'zimiz qilib onamizni xo'rlab siz mani ishimga aralashmang siz mani ishimga aqlingiz yetmaydi deb o'sha baqiryapmiz xotinimizni oldida xotinimiz ham mana shuni ko'rib turib onamizni bir tinga olayotgani yo'q uchinchisi misfoq dedilar payg'ambarlarni sunnatlari og'izni o'sha qizini ketkazishlik uchun ham uni manoqibi imomi azamda yigirma to'rt xil fazilatini keltirgan ekanlar misvoqni agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganda edi man xufton namozini ummatimga sulusillayni o'qishlikni buyurgan bo'lardim agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganda edi har tahoratda misvoq tutishlikka buyurgan bo'lardim deganlar hozir hojilar olib kelyaptiku bundoq bir xarich bo'lgan haligi arabistonda o'sadigan bir o'simlik shuni shifobaxsh tishga juda haligi shifo joylari bor bu narsani mana shuni sunnat deganlar nega og'izdagi badbo'ylikni ketkazish uchun bizlar o'zi aslida halol narsalarni yeb pok narsalarni yeb og'zimizdagi hidni tozalashlik bizlarni burchimizdir bizlar endi og'zimizni sun'iy badbo'y qilib sassiq qilyapmiz sigaret chekib nosvoy chekib shu og'zimizni bulg'ayapmiz og'zinglarni pok tutinglar ey ummatlarim chunki bu qur'on yo'lidir deganlar O'sha chekayotgan inson ham namoz o'qiyapti. Chekayot, noz chekayotgan ham namoz o'qiyapti. Nozni hidi sasi yotibdi, sigareta hidi sasi yotibdida yonida turgan odamni betoqat qilyapti-da, kelayotgan o'sha ham Qur'on o'qiyapti namozda, sura o'qiyapti. Shuni qilmanglar dedilar, oldin og'izni poklanglar dedilar. Yotishdan oldin filtrgacha so'rib, shimib kirib ketadi chekayotgan badbaxt bechora xotini spalniyda erta bilan kecha yonida yotganday azob chekib yotadida agar xotinga qarab turib pishillab qurray ortib qolsa borku tamomdi shu bilan to'rtinchisi nikoh deganlar payg'ambarlarni sunnatlari azizlar gapirsaychi aytyapti ko'pu o'zi kifoya qiladi aqli bor odam uchun xulosaga yetarlik gap gapiriladi bir o'ylab ko'raylik shu narsalar nima bizlarda qandoq bo'lyapti ota onamizga bo'lgan munosabatimiz xotinimizga bo'lgan munosabatimiz chekayotganlar o'ylaydi qarang shundoq xudo urganlar bor mana kecha samarqandda aynan shu temada gapirdim chiqyapmiz qo'lida sigaret og'ziga oqsay tashlayapti nega xudoy taolo mana yerga muhr urib qo'ygan qulog'ingga ko'zingga qalbingga muhr uraman endi bularni payg'ambar iso alayhissalom osmondan tushib da'vat qilsalar ham bu o'sha chekib turaveradi ertaga so'ragan nega xudo taolo bularni qalbiga ko'ziga qulog'iga muhr urgan muhr urmasdan oldin bundan tavba qilaylik bir marta eshitasiz indamasdan ketasiz bir marta eshitasiz bilganingizni qilib ketaverasiz uchinchi marta eshitasiz yana bilganingizni qilsiz parvardigor aytadiki bo'ldi bu tayyor ekan bundan hech qanaqa umid yo'q pakka deb pechatni uradi umringizni oxirigacha nosvoy sigaret bilan chakib sasib qabrga kirib ketaverasiz haligi sil kasalliklar shifoxonasiga bordim xudo asrasin odamdan chiqayotgan hid hayvondan ham chiqmaydi u yerdagi hidga chidab bo'lmaydi odam bolasi chidab bo'lmaydi bir qariya yetmish yoshlarda bilagi vallohu xohlam mana shu videochini mana stoykasida bo'lib qolgan mana shundoq bo'lib qolgan yotgan joyidan o'zini ko'tarib turolmayapti harakat qilyapti kuchi yetmayapti ko'tarib turolmayaptida oxiri kuchi yetmagandan keyin yonboshlab turgan joyda og'ziga nos tashlayapti yo olloh bir kun yo ikki kun bir hafta bir oy qolgan dargohga borishiga qabrga kirishiga qanchadir kun qolgan sanoqli soatlar qolgan xuddi shu holatda ham tavba yo'q xuddi shu holatda ham qaytish yo'q xuddi shu holatda ham ollohga qarshi turib og'ziga nosvoy chekib turib hayot kechirib oh, hayotini oxirini o'tkazyapti nima deysiz bunga qani kim bunga shifo topadi kim chora topadi birodarlarni aytganimizda qo'ying bu ishni desak ye nimalar deyapsiz buni erkak chekmaydimi axir ye buni lazzatini bilasizmi o'zi buni chekkanda mana unda chekadi deb shishani urib qo'liga bir kafni olib mana mana ah oh deganlarni ko'rgandik yigirma yetti kunda tilini tagidan o'simta o'sib tilini shundoq buzib chiqib o'lib ketdi ahmoq ahmoq bo'lmasang xudo bilan o'ynashasanmi xudo bilan hazillashasanmi bir rahbarga qarshi gapirib qo'ygin sani boshingga nima balo yog'ar ekan nima tashvishlar boshingga yog'ar ekan sani yo'qdan bor qilgan sani inson qilgan sanga aql bergan shuncha shirin ne'matni yaratgan senga juft bergan farzand bergan ollohga san qarshi yurasanmi nodon sandan ham nodonroq bor zolimun nafsihi zolimlarni eng kattasi qur'on ta'birida o'zini joniga zulm qilgan insondir deyiladi mikrofonni ixtiyorini ustozimiz qori dadamlarga beramiz kimlarga taklif qilsalar shogirdlardan shu qori akalar tilovat qilib beradilar inshaalloh o'zlari chiroyli duo qilib beradilar inshaalloh assoydil omin deylar assoydil bu zotni duolarini sharofatini ko'rganmiz ko'rib qolaylik birodarlar beshga qorin to'yg'izish uchun kelmadilar bu yerga qarang kecha andijonga ketib yana bu e, kecha keldim-ku deymiz nega kamoli mana shu shogirdlarga muhabbat mana shu uylanayotgan ne'matullolar bularni navara shogirdlari bularni otalari butun o'zbekiston andijonni qorin bilan to'ldirib yuborgan zotlar bular bularni duolarini olib qolaylik birodarlar bularni g'animat bu bunaqa insonlar har kimni to'yiga ham kelavermaydi har kim bilan ko'rishavermaydi har kimni dasturi qo'y so'yib chaqiring ho'kiz so'kib chaqiring vaqtda qolmasliklari mumkin shundan chin dildan ustoz duo qilganlarida shu zotni duosi parvardigor sani dargohingda qabul bo'lyapti bu insonni duosini san rad qilmaysan shu insonni duosi sharofatdan mani ham mushkulimni oson qilgin mani ham dardimga quloq tutgin mani ham muammolarimni hal qilgin deb astoydil so'rang bugün şunu şarafetin köresi inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kim gider? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر سنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فردي يروش يا تلاوات قرآن مز من أبي يبدأ أجل يمس على الأردان يا يشكران إحسان الأردان خاص يا صواب حسنات لنا أولا قغنبان مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وفهم جهاد يا عقام صحابة كرام أزواج متحرات أنا لا أمزروح فهلا رجال duoga qo'l ochib turgan barchalarimiz o'tmishda o'tgan bizlardan umidvor bo'lib yotgan ota enalarimiz opa singillarimiz aka ukalarimiz yori do'stlarimiz ustozlarimiz qarindosh urug'larimiz jamiki bizlardan umidvor bo'lib yotgan marhum marhumalar xossadan sohibi ehsonlardan o'tgan qiblaga allohdan mana bu hozirda jizzax shahrida ko'zga ko'ringan bu qori shogirdlarimizni qiblagohlari qurbonjon hoji akamiz va hoji akamiz bu bahodirjon qori shogirdimizni qiblagohlari haqida mana bu qorilarga ko'p xizmat qilgan nabijon hoji akamiz omin qildik <laughs> g'aribi rahmat shoista jannat qilgin qabrlarni qur'on nuri bilan munavvaru muattar ayla yotgan joylarini jannat bog'chalarini ato bu ehsonga valimaga sababchi bo'layotgan bu ikkala yoshni umriga rizqiga alloh o'zing barakot bergin baxtli saodatli qilgin o'zlaridan ko'payib ahli solih soliha zurriyotlarga ega qilgin وفرزاتنا بلالنا كمالنا راحتنا بخت سعادتنا برجالتنا كرسنا الله حمل رجم يسر وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. من تلقى معه من أبوه سكت أبو ilhorini bizga qur'ondan ta'lim olish uchun olib borishgan andijonga hayri ular qaraganimizda yillar o'tib yashadi ko'zliklari o'ttiz o'ttiz yil oldingi holat ko'zliklari ko'z oldiga keldi ana shu bo'sh chinor masjidida xonamoni ichidan tashqariga chiqmasdi xonamoni ichidan tashqariga jamoat chiqmasdi ramazonda hamma qilganmiz shu zo'r bo'ladi yana ozginadan keyin yana uni yarmi bor yarmi yo'q bo'lib ketadi shu o'ttiz yil oldin shu farzandlarni qiyomatda javobgarlik javob berishlikni mas'uliyatini his qilgan holatda shu hojatlarimiz olib borgan qarang uyda hamma qilyapmiz jizzax bilan andijonni orasi necha kilometr farq keladi olti yuz kilometr keladi ko'p olti yuz kilometr qurbonjon hoji akam men o'zim boraman desam yo'q men o'zim olib ketaman deb bir marta boradi jizzaxdan andijonga ro'zani kunida iftorga yetkazib olib keladi ikki yana saharlikda yana, meni olib borib qo'yadi uch yana o'zi qaytib keladi mashaalloh kim qilgan bu ishni qani o'ylayapsiz faqatgina Allohning roziligini istab qilgan bo'lishadi. Xudo uchun bo'lgan uchun mana shu 30 yil oldin shu narsani his qilgan qiyomatda javobgarligini qutilish qutilish uchun shu farzandlarga tarbiya berib, ahli ilm, ahli Qur'on bo'lib, qiyomatda men shu javobgarlikdan xalos bo'lay degan niyatda shu narsani qildi. 30 yil oldin mana hozir bu narsani eshitganlar ko'rganlar ancha zo'r zamon bo'ldida qaranglar bir tomonda mullalar bir tomonda qorilar o'qiyapti hay hay buni kim qildi kim boshladi kim harakat qildi qaysi muhabbat bilan qaysi ixlos bilan mana o'ttiz yil oldingi jizzaxni o'zini ko'rinishini tasavvur ko'z oldiga keltiringlar men hayron bo'lganman ana shu qo'shnor masjidida xatma qilayotganimizda xonaqoga zo'rg'a to'lgan odamlar hep bu yerda namozxonlar momiki yo'g'mikin deganman o'ttiz yil oldin mana qaranglar hozir masjidlar to'lib ketyapti sig'may ketyapti jamoat bilan namoz o'qishga juma kunlari mana shu qo'shnor masjidi ko'chalarga chiqib ketyapti oradan yillar o'tgandan keyin kelganimdan keyin qarasam tashqarilarga olib ketibdi juda xursand bo'ldimki bu yerda ham namozxonlar ko'paydi ketdi shu narsani siz bilan biz bir bir odam qilgandan emas har bir odam o'zi qilishi kerak bu narsa qiyomatda o'zimiz farzandlardan so'ralishligini his qilgan holatda tarbiyani birinchi eng birinchi tarbiyani diniy tarbiya berish diniy tarbiyani berish ana undan keyin dunyoviy tarbiya bo'laveradi o'ylab qaranglar hammamiz eshitganmiz qaysidir ulamo qaysidir olimlarni eshitsak mana yoshligida qori bo'ldi degan gapni eshitganmiz eng qisqasi besh yoshdan olti yoshdan 10 yoshgacha qori bo'ldi degan gaplar eshitganmiz ana ashundan keyingi dunyoviy ilmlarga harakat qilib mana dunyo olimlari bo'lib qancha qancha olimlarimiz eng birinchi diniy ta'limni berishimiz kerak shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muborak hadislarida ilm talab qilinglar beshikdan to lahatgacha beshikdan to lahatgacha ilm talab qiling ana beshikda turgan holatida diniy ilmlarni berishimiz kerak ana ana shunday ilmni siz bilan biz maqsadga erishamiz qiyomat kunida farzandlardan so'raladigan ishlardan so'ralishdan biz xalos bo'lamiz endi farzandlarni mana shu dunyosiga qarab turib orzu havas dunyoni chiroyiga mos kelyapti deb biz quvonganimiz bilan qiyomatda bu dunyoni chiroy- chiroyidan so'ralamiz oxirat amaldan nima qilding Allohning buyrug'ini bajardingmi bajarmadingmi shundan so'raladi imorat qurdingmi farzand ko'rdingmi nevarang qancha farzandlaring qancha deymaydi amaldan so'raladi amaldan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allohim ustozimizdan umriga rozi bo'lsin. Dinimiz uchun qilgan xizmatlaridan rozi bo'lsin. Nafaqat O'zbekiston, butun mana Qirg'izistonda bor, o'rta osiyoni hammasi mana chimkentdan qozog'istondan komoldan akalardan kelib turibdi hamma joyda bu kishini shogirdlari hozir qur'onga xizmat qilyapti shogird o'qityapti xatmlarga o'tyapti oddiy bir misol mana shu hozir aytilingan qurbon hoji dodalarimizni shu g'ayrati bo'lmaganda sharifjon qori degan gap bo'lmas edi bahodirjon qori degan gap umidjon qori degan gap bo'lmas bitta insonni sa'yi harakat bilan boshlangan narsa hozir jizzaxda bularni shogirdlari bularni shogirdlarini shogirdlari himmat qilaylik biz ham o'qitolmayapmizmi o'zimiz dars berolmayapmizmi dars beradigan insonlarga boraylik qo'lidan yetaklab mana ustoz suyagi ham eti ham sizniki nima qilsangiz qiling qori qiling hozir olloh rozi bo'lsin juda ham go'zal ishlar go'zal holatlar urgutda bo'ldik Kamongoronda 12 yosh ko'r qori, ko'r tug'ilgan, ko'zi oppoq, hech vaqoni ko'rmaydi. Qur'on o'qib berdi mana birodarlarimiz dodlatyapti hamma yoqda. Men duoda yetyapman, ey birodarlar. Mana 12 yosh ko'zi ko'r qori, o'zi bu ko'rmi, bizmi deyapman. Bizku ko'r. Hamma narsani borligicha ko'rib turib Qur'on o'qiy olmagan biz emasmi? Qur'on yodlay olmagan biz emasmi? Alloh hammamizga himmat bergin. Mana shu ne'matulloh kiyovimiz, mana kursdoshlari bor hammalariga ilmi rabbon bergin ilmi ladun bergin ularga g'ayrat shijoat bergin din xizmatida parvardigor bularni baquvvat qilgin so'zlarini ta'sirli qilgin aytilgan gapi borki butun ummat qalbiga singib hidoyat topadigan insonlardan olimlardan qilgin qoriylardan qilgin allohim hammalarimizni bir dasturxonda bir ulug' inson zotlar bilan ustozlarimiz bilan sani ahling bilan qur'on yodlagan zotlar bilan birga o'tkazding qiyomatda bizlarni ajratib qo'ymagin parvardigor shu insonlarga muhabbatimiz cheksiz san tufayli muhabbat qilganmiz har bir inson o'zini yaxshi ko'rganidan birga bo'ladiganlar habibingga oshiqmiz Sahabiylarga oshiqmiz ollohim bizlarni ana shu zotlar bilan birga qilgin. Allohim sandan yolvorib so'rayman. O'zbek xalqini hidoyat qilgin. O'zbek xalqini sharmanda qilmagin. O'zbek xalqini jannatiy qilgin. O'zbek xalqidan do'zax chiqarmagin. Yuragimizni